ਗੁਰੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂਦੇਵ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਉਸ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭਦੇ ਹਨ ਜਿਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਚਨ ਸਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤ ਕਠੋਰ ਹਨ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਪਟ ਹੈ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਲ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਚਨ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅੰਤਰ ਕਵਟ ਮਹਾ ਦੁਖ ਹੈ ਮਨਮੁਖ ਧਿਆਨ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਸ਼ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਕਠੋਰ ਹਨ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਮੈਲੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਸੁਹਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਚਨ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਗਦ ਜਾਏ ਨਿਭੈ ਗੁਰ ਆਗੇ ਮਨ ਖੋਟੇ ਕੂੜ ਕੁੜਿਆਰੇ ਜਾਂ ਗੁਰ ਕਹੇ ਉਠੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਬਹਿ ਜਾਏ ਕੋਸਰ ਬਗਲਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਗਤ ਸਰਵਰ ਹੰਸ ਧੋਰੇ ਹੀ ਮੇਲਾ ਖਸਮੈ ਐਵੇਂ ਭਾਣਾ ਸਰਵਰ ਅੰਦਰ ਹੀਰਾ ਮੋਤੀ ਸੋ ਹੰਸਾਂ ਕਾ ਖਾਣਾ ਬਗਲਾ ਕਾਗ ਨਾ ਰਹੀ ਸਰਵਰ ਜੇ ਹੋਵੇ ਅਤ ਸਿਆਣਾ ਉਹਨਾਂ ਰਿਜਕ ਨ ਪਇਓ ਉਥੈ ਉਹਨਾਂ ਹੋਰੋ ਖਾਣਾ ਸੱਚ ਕਮਾਈਐ ਸੱਚੋ ਪਾਈਐ ਕੂੜਾ ਕੂੜਾ ਮਾਣਾ ਨਾਨਕ ਤਨ ਕੋ ਸਤਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਨਾ ਧੁਰੇ ਪਿਆ ਪਰਵਾਣਾ ਯਾਨੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਮੁਖ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦੱਸੇ ਹਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭ ਗਏ ਹਨ ਮਨ ਅਠੋ ਪਹਿਰ ਆਨੰਦਮਈ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਗੁਰੂ ਆਗਿਆ ਕਰਨ ਕਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਧਨ ਭਾਗ ਸਮਝਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਿੱਖੀ ਸੇਵਕੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੇੜੇ ਟੁਕ ਟੁਕੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀ ਖਵਾਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਖਵਾਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਨਿਯਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਬਸਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ ਸੋ ਭਲ ਕੇ ਉਠ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੇ ਉਦਮ ਕਰੇ ਭਲ ਕੇ ਭਰਵਾਤੀ ਇਸਨਾਨ ਕਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰਨਾਵੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਹਰ ਹਰ ਜਪ ਜਾਪੈ ਸਭ ਕਿਲ ਵਿਖ ਪਾਪ ਦੋਖ ਲਹਿ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਚੜ੍ਹੈ ਦਿਵਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੇ ਹੈ ਬੈੰਧਿਆ ਉਠੰਦਿਆ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੇ ਜੋ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਧਿਆਏ ਮੇਰਾ ਹਰ ਹਰ ਸੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਮਨ ਭਾਵੈ ਨੂੰ ਦਿਆਲ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਤਿਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਵੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੂੜ ਮੰਗੈ ਤਿਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ ਜੋ ਆਪ ਜਪੈ ਅਵਰੈ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ ਅੰਗਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹੀ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜੋ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀਵਾਰ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਗੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤੀ ਚਾਕਰ ਕੋਈ ਕੋਈ ਐ ਗੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤੀ ਚਾਕਰ ਕੋਈ ਕੋਈ ਐ हमारी दुनिया बोती जाकर कोई कोई है हमारी दुनिया बोती जाकर कोई कोई है हमारी दुनिया बोती जाकर कोई कोई है जाकर कोई कोई है जाकर कोई कोई है जाकर कोई कोई है ਸੁਣੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਸਾਖਰ ਕੋਈ ਕੋਈ ਹੈ ਸਾਖਰ ਕੋਈ ਕੋਈ ਹੈ ਸਾਖਰ ਸਾਰੇ ਹੈ ਸਾਖਰ ਮਾਰੇ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਕੋਈ ਹੈ ਸਾਖਰ ਕੋਈ ਕੋਈ ਹੈ दुनिया लगे चाकरी कोई कोई है गला बाड़े दुनिया बोलने जाकर कोई कोई है गला बाड़े ਪੰਕਸ਼ ਪਾਏ ਮਾਣ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਗਵਾ ਕੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਇਹ ਨਾ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸੇਵਕ ਹਾਂ ਇਹ ਨਾ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਇਹ ਨਾ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀ ਹਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਹਾਂ ਚਤੁਰ ਚਲਾਕ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਚਤਰਾਈਆਂ ਛੱਡ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਬ ਲਗ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰੈ ਤਬ ਲਗ ਕਾਜ ਏਕ ਨਹੀਂ ਸਰੈ ਜਬ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਮਿਟ ਜਾਏ ਤਬ ਪ੍ਰਭ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ ਆਏ ਇਸ ਲਈ ਚਾਕਰ ਲੱਗੇ ਚਾਕਰੀ ਨਾਲੇ ਗਰ ਬਾਦ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਕਨੇਰੀਆਂ ਖਸਮ ਨਾ ਪਾਏ ਸਾਧ ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿਛ ਪਾਏ ਮਾਣ ਨਾਨਕ ਜਿਸਨੋਂ ਲੱਗਾ ਤਿਸ ਮਿਲਿਆ ਲੱਗਾ ਸੋ ਪਰਵਾਣ